Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiau estis uh, tago en kiu mi trovigis virtuale en eh, Venezio danke alla gas leziono. Kai sta stre strange diri al collego mi jus revenis al Venezio kai non ne povas labori kai la collego tui comprenas che mine vere estis reale en Venezio. Do vere strangas citiu periodo kai kai temis pri hibrida leziono, duono de la homo estis en venezio ca la lia duono ne estis en venezio do vere mia professio estas changigianta tre rapide kai mia opinie oni neniam revenos alla antao covima e poco bone ti on dirite restu con ni cum meditu con ni dankon Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Codio mi volas legi kai mediti con vi sur letero. Kiu publicigis en la revuo The British Esperantist en la jaro 1900 sep kai gi trovigas en pagio quart cent facile quar quar quar, quar char la vorto farti estas tre malagrabla por la anglai oreloi, tial mi consilas che anstata oggi ni usadu precipe in angluio la vorton stati chiu trovigias en la universala vortaro cae povas tutte bone anstatavi la malagrablan vorton. Exemple, kiel vi statas, anstatao kiel vi fartas. En o caso, kiem la senso, povas esti ne tute clara, oni povas anca usi la pli precisan vorton san stati. Do, ci tiu consilo de Zamenhof eh, estas eh, tre stranga, lau mi, cae mi ciam restis eh, tre perplexa, ma antau gi. Cial, char, se oni comenzas resoni lau tiu ci reson linio, oni ne povas diri multa in aferoin. Exemple, en la itala diri mal di culo estas uh, malagrabla vorto. Do, mi povas compreni che lau la sinteno cae sento de Zamenhof li volis diri curba sen usi la literon, eh, la consonanton uh, V, vo, char en pollando la lulilo de Esperanto la vorto curva estas tre malbona sed oni ne povas universaligi tion. Ali case vere oni diras nenion. Char ciu vorto povas sonim malagrable al iui oreloi. Calcvoie vi vidis eh, en eh, la videoi de nia medito serio sculptagion ciu estas ciu trovigias facte eh, sur la ponto antau la enireio de mia universitato quio estas dedicita alla fama nederlanda verchisto multatuli kai multatuli estas malbona vorto en la finna vere on ne povas tion fari do tio povas diri al ni che quelquoie oni demandas al ni consilon eh, pri lingvo uso kai oni tutte sincere povas respondi pri tio sed temas nur pri consilo do tio estas la punto ne ciu i partoi de la original vercaro havas la saman valoron cae generaligi tion povas signifike ne cio kion ni diras cae publikigas cae asertas dum ni a vivo havas la saman valoron do ni estu tre indulga i pretio al zamenhof kai ankaŭ al limem Duncan provia attento, gis morgau cae ciel ciam antauen sen fine.